late the night and Talking only with time Touch of the Não, meu tempo vai embora, vai pro hotel. Vocês estar tá vindo pra cá. Vão jantar? Vamos tomar banho, jantar, Eu acho que estragou, ó. Sei não, se chover desse jeito, o que tem de barro lá... Obrigado, ligaram pro professor, mano? Sim, estão ouvindo. Falei com o professor Walter. E o... O Vinícius. Vinícius. Não, não consegui contar. Tem uma, tem, tem, tem camiseta que é dela aí, tá vendo? Que como é que chama isso aí? É... Casual. Casual. Essa é casual. Tem uma para treinar e tem uma que é para ir na, na igreja, quer dizer, na corrida. então vai aqui uma, ah, uma rede. É, mesmo. É, Opa! Tá é. eu! É Opa! Opa! É lenda, a lenda, a lenda. É lenda, a lenda. Por que, que você não fala o nome dele? Opa. Obrigado. Eu espero sujar bastante ele amanhã, mestre. Todo mundo me beija, mulher nenhuma, só homem me beija, viu? Muito obrigado, agora vamos jantar, todo mundo com a camisinha bonitinha, né? Isso! Vamos lá! bonita, olha lá. Oh, olha só. E olha, vocês vão ver amanhã correndo. Ela é muito leve. Então, olha. olha. Eu tenho que agradecer. Agora pedalar, né? Pedalar, pedalar. Amanhã tá vendo Amanhã eu quero ver. Quem vai aproximar pra deixar o Nezinho trabalhando lá no boteco? Hein? É. sei da vida se eu soubesse como, tá bom? Pode, eu já guardo 40 minutos. Muito obrigado. Combinado. É porque você sempre... É. dia, pessoal! primeira prova hoje, vou participar. Conheci um pessoal bem louco lá de São Paulo. foi a nossa princesa! Tá foi você que apareceu na foto lá que a gente colocou. É. Caramba, é você mesma! Estamos em Campo Magro, Paraná. A divisa com Santa Catarina. Então, boa sorte. for cagato grande aí pra mim trazer, por favor. Pede pro Charutão trazer. E preparado pra hoje? Opa, tamo aí, né? Quantos quilômetros hoje? 40. Legal, cara. Qual categoria? Na Master B. E a expectativa? Olha, primeira prova assim aqui no Paraná é meio um pouco complicado, tem muita lama. Mas vamos, vamos se divertir, né? O dia de hoje não ajudou muito também, mas... Né? Não, ontem hoje choveu muito aqui, mas nós vamos se divertir, o objetivo é isso. É, qual a expectativa aí para hoje? Uma boa participação, um bom início de ano, com reencontro de novas pessoas num projeto lindo, maravilhoso e Rick Max grupo todo aqui. Bom demais. Vamos fazer um aquecimento. Aquecimentozinho agora. Aquecimento, soltar as pernas. Vamos lá? acontecerá. como é que foi o pedal hoje aí? Foi top, foi top. A menina segurando aqui, olha. Difícil? não tinha nada. Vai pegar pode, mas Não pode? Vai pegar. Show you got Isso aí, ó. Lama na cara mesmo. Lama? Deu uma enterrada na vai aqui. Teve lugar que você tinha que andar de a uhum. Não dá, não dá pra subir. Como você vê a relação aí, já era. Nossa. E o campeão de nós, Anderson Ferreira Bode. Change, but better without you. Show.